Hallo julle en baie welkom by hierdie derde sessie van ons reeks redes waarom ons glo. Ehm um, ek ek hoop julle hou by. Dis die eerste keer dat ek ooit so 'n sessie doen uh op 'n kamera want gewoonlik as mense dinge nie verstaan nie, dan kan jy dit op hulle gesigte lees. Jy kan dit op hulle gesigte sien. Hulle steek hulle hande op en hulle vra vra en dan kan mense dit lekker dumb down tot dit almal verstaan en dit almal duidelik maak. So ehm um, ek ek hoop julle hou by. Ons tot dusver nog net gekyk na 4 redes waarom ons glo. Ek het julle gesê onthou so 'n bietjie, hierdie is so 'n bietjie meer die intellektuele kant van geloof. Uh ons intellek is nie ongeestelik nie. Dis baie baie geestelik en ehm uh, die Here leer ons ehm uh, leer ons ook daardeur. So ek gaan dadelik begin. Onthou ons is net besig weer eens doen net so 'n bietjie hersiening. Ons is besig om te praat oor redes waarom ons glo en dit beteken ons moet ons geloof so kan verduidelik uh vir iemand wat nog buite geloof staan in terme van dit wat vir hulle sin maak ons moet mekaar, ons moet hulle, ons moet ons mense leer, ons kinders nie net leer wat om te glo nie, maar dit vir hulle leer waarom hulle uh glo en waarom hulle veronderstel is om te glo. Alraai. So ons het al vier redes gedoen waarom ons glo. Ek gaan nou na die vyfde enetjie kyk. Ehm um, dit is dis dis ook 'n bietjie intellektueel, maar dit is uh, daarna dat ek gaan so 'n bietjie eenvoudiger raak. Maar kom ons ek lees hom vir julle en dan gesels ons 'n bietjie daaroor. My geloof is veral gegrond op die epistemologiese beginsels, skuis van koherensie met menslike belewenis, verklaringspotensiaal en verifikasie. OK. Nou hierdie is nou hier hier moet ek spesifiek Philip 'n bietjie agtergrond gee. As 'n mens praat oor geloof en veral praat met iemand buite geloof, dan moet 'n mens praat oor epistemologie. Wat is epistemologie? Dit is die subdissipline van die vak filosofie. Nou wat is filosofie? Filosofie is net eenvoudig die soeke na wysheid. Filosofie is verskriklik belangrik want filosofie leer ons hoe om te dink. Filosofie is nie 'n pie in the sky, highfalutin abstrakte nonsens nie. Baie mense misgis dit heeltemal. 'n Ou sê eendag vir my toe ek en hy sommer net soos in nonsens praat, toe sê hy vir my: "O Rudolf, ons filosofeer nou lekker nonsens." sê ek van dis nie wat wat filosofie is nie. Filosofie is 'n baie harde dissipline. Dissipline wat jou dis 'n dissipline wat jou leer hoe om te dink, wat vir jou wys wat is goeie argumente, wat is slegte argumente. En een van die dissiplines wat hy het is epistemologie. Epistemologie vra die vraag na kennis. Hoe weet ek ek het grondige kennis oor enigiets? Hoe weet ek dat daai ding wat ek glo oor die maan of oor die sterre of oor ehm uh, of oor iemand anders of oor daai gemeenskap of oor wie of wat ook al. Hoe weet ek my kennis waarop ek aanspraak maak is is geregverdigde kennis? Dis 'n belangrike vraag om te vra. Terloops, ek vra dit baie keer vir skeptiese mense. Ek vra hulle baie keer as ek met 'n ou 'n bietjie redeneer oor geloof en vra ek, "Hoor jy, so, wat is jou epistemologie?" En dan weet hulle glad, hulle ken nie hulle ken baie keer nie eens die woord nie. Nou jy kan nie aanspraak maak op enige kennis as jy nie ietsie verstaan van epistemologie nie. So hierdie drie dinge wat ek genoem het, hierso onder die die vyfde rede. Ehm um, koherensie met menslike belewenis, verklaringspotensiaal en verifikasie. Dit is eenvoudig net drie epistemologiese sleutels, drie epistemologiese stukke gereedskap wat enige iemand nodig het om te kan glo in die kennis wat hulle op aanspraak maak. So kom ek begin heel eerste met ehm um, met uh, daai daai enetjie wat ons noem koherensie met met menslike belewenis. Koherensie met menslike belewenis. Daar's 4 die filosofie sê vir ons, daar's 4 dinge wat enige goeie wêreldbeskouing en die Christelike geloof is 'n wêreldbeskouing, né? Dis 'n manier, dis 'n lens wat jy na die ganse wêreld kyk. Almal het lense op. 'n Goeie wêreldbeskouing moet voldoen aan 4 kriteria. Hy, hy moet 4 vrae beantwoord. Hierdie vier vrae is wat die mens beleef as fundamenteel belangrik. 1 Waar kom ons vandaan? 2 Hoe moet ons leef? 3 Wat wat maak die lewe sinvol? En 4 Waarheen is die wêreldgeskiedenis heen op pad? Wat is die mens se eindbestemming, sy destiny? Nou ateïsme, agnostisisme verander hulle beantwoord nie een van hierdie vier goed nie. Party van hulle poog om vir jou te sê waar die sin van die lewe te vind is. Party van hulle poog om te sê hoe jy moet leef moreel, maar hulle het geen intellektuele grondslag daarvoor myns insiens nie. So die Christelike geloof beantwoord ten minste vir ons hierdie vraag: Waar kom ons vandaan? Ehm um, die eh, dit gee vir ons 'n samehangende prentjie van van hoe alles ontstaan het. Daaruit leer ons dat ons sin gevind word in die feit dat God ons liefhet. Ehm um, daai vloei dit hoe ons moet leef, hoe ons moet optree teen ons mense, die vyande en dit leer ook dat die wêreld geskiedenis iewers in op pad is. Nou jy hoef dit nie te aanvaar nie. Maar at least gee die Christelike geloof vir jou 'n bepaalde samehangende prentjie van wat ons dink. Maar ag, maar ateïsme beantwoord nie daai daai vraag nie. Hulle sê maar dit nie ons die wetenskap sal eendag vir ons kan sê, maar maar ons weet nie nou nie. So die die Bybel beantwoord vir ons hierdie vrae baie goed. Die tweede ding is verklaringspotensiaal. Met ander woorde, watse dinge in die samelewing word verklaar? Of, of liewer, wat is die beste verklaring wat ons kry vir tendense in die samelewing? Dinge soos byvoorbeeld uh die mense die mens se soeke na God. Hoe verklaar ons die feit soos ek net nou af julle verduidelik het uh of die vorige keer vir julle al verduidelik het, hoe verklaar ons die feit dat dat ons um uh dit admireer om ons vyande lief te hê. Uh hoe verklaar dit die feit uh hoe word die feit verklaar dat ons as mense goeie mense probeer wees, almal vir ons probeer goed wees, maar tog is ons tog is ons uh doen ons slegte dinge ook. Hoe word al hierdie goed verklaar? Nou ongeloof kan nie vir ons 'n verklaring gee nie. Dit sê vir ons dit is dis maar evolusionêr, jy weet of of wat ook al. Maar Die Bybel leer vir ons, kom ons vat 'n goeie voorbeeld. Hoekom beleef ek binne myself? Hoekom beleef ek die begeerte om die goeie te doen, maar ek doen die slegte? Het julle al daaraan gedink? Hoekom is ons nie? Hoekom is ons nie net goed nie of net sleg nie? Ehm um, hoekom hoekom is dit so met 'n mens? Nou die Bybel leer vir ons 'n bepaalde dinge, bepaalde goed oor onsself. Die Bybel leer vir ons een, ons is na die beeld van God gemaak. En dit leer vir ons tweedens maar hierdie beeld van God is gekraak. Hierdie beeld van God in ons is gebreek. So so daarom sukkel ons. Ehm um, da, daarom is ons in konflik met onsself. Die Bybel gee vir ons 'n verklaring daarvoor. Trouwens, C.S. Lewis het dit gesê. Hy het gesê as ek deur die Christelike geloof na die wêreld kyk, maak 'n klomp goed vir my sin. Dan sê ek o, Ehm um, nou weet ek hoekom daar die goeie is. Nou weet ek waar die slegte vandaan kom. Ek weet hoekom ek so struggle met myself. Ek weet hoekom ek so vashou met my vrou. Ek weet hoekom mense so sukkel om met mekaar saam te leef. Ek ek verstaan hoekom ons so 'n behoefte het na betekenis en na sin. Want iewers ehm um, is daar 'n God wat ons so geskep het met hierdie behoeftes. En C.S. Lewis het gesê, hy het gesê I believe in God the same way I believe in the sun. Die son wat skyn. Hy sê not merely because I see it but because by it I see everything else. Hy sê die son maak vir my alles hier op aarde duidelik. En dit is wat hy sê oor die Christelike geloof. Hy sê die Christelike geloof verklaar vir my so baie. Dit dit dit, dit verklaar vir my hoekom die lewe so lyk soos wat dit lyk. Vat die hele ding van lyding. Ons ons gaan nog later 'n bietjie oor lyding en swaar kry ook praat nog in hierdie reeks. Maar hoekom kry mense swaar? Hoekom uh Hoekom vang dit ons so wanneer dit moeilik gaan wanneer wanneer mense swaar kry? Want die Bybel sê vir ons dat dat ehm um, as ons in die Bybel kyk, ek sê altyd vir mense as ek in die Bybel e, een van die redes waarom ek in die Bybel glo, is ek sien die wêreld wat in die Bybel geskets word, 'n messy messy lewe. Ehm um, is presies soos ek le die lewe vandag waarneem. Die Bybel skets nie vir my twee uitelopende verskil of die Bybel en die realiteit aan die ander kant skets nie vir my twee verskillende prentjies nie. Die Bybel skets vir my die lewe presies soos wat ek hom vandag beleef. Uh hy skets 'n prentjie van mense wat verraad pleeg teenoor mekaar, wat mekaar in die rug steek, wat probeer om lief wees, lief te wees vir mekaar in party opsigte. Dit skets vir ons 'n prentjie van mense wat probeer sin en betekenis kry en die Bybel gee vir ons gee vir ons bepaalde maniere hoe om vas te hou daaraan. Maar dan is daar 'n derde ding onder hierdie vyfde rede En dit is verifikasie. En dis waar die wetenskap inkom. En dis waar filosofie inkom. En dit is waar waar ons redenasie en argumentasie inkom. Met ander woorde, ons kan dinge soos die soos die opstanding van Jesus kan ons gaan navors. Deur die eeue heen het mense argumente vir God se se bestaan beredeneer. Ek weet nie of jy al 'n bietjie daarna gekyk het nie. Daar's die kosmologiese argument. Daar's die teleologiese argument. Daar's die morele argument. Daar's ouens wat hierdie goeie as al goeie dinke, Thomas Aquinas, Anselmus, uh klomp van hierdie ouens het het al baie baie diep gedink oor hierdie goeters. Met ander woorde wat ek probeer sê is, die Bybel, ek glo in die Bybel omdat ek glo dat dit dis koherent, dis samehangend. Ek glo dat die Bybel die beste verklaring is vir die realiteit vir die lewe soos wat hy is en ek glo dat die waarheid van die Bybel geverifieer kan word. Jy kan nou oor dink, jy kan nou redeneer. Ons gaan later kom miskien by die opstanding en en waarom ons om iets soos die opstanding sou glo maar hierdie goed is verifieerbaar. Nou so ek ek gee nog net vir julle bloot net vir julle die filosofiese onderbou van waarom ek glo wat ek glo. Kom ons kom ons gaan na 'n volgende rede toe. Nou moet ek dadelik sê ek kan op ek kan oor een van hierdie redes kan ek 'n hele reeks aanbied. En dalk is dit miskien nodig. Maar maar kom ons doen eers die die oorhoofse gedeelte op hierdie manier en kan ons miskien op 'n volgende reeks kan ons so 'n bietjie dieper gaan. So ek, ek gee vir julle die sesde rede waarom ek glo. Ek glo in die Christusverhaal onder andere van wie die populariteit die populariteit van hierdie idees wat veral gesien kan word in flieks en ander verhale in ons samelewing. OK, hierdie is nou 'n bietjie meer 'n populêre argument. Maar ek dink dit is 'n goeie en is 'n belangrike argument. As die Christelike geloof dan so onwaar is, as die verhaal van die kruis van Jesus dan so simpel is vir meeste mense. Waarom vertel die samelewing hierdie stories van Jesus wat gesterf het aan die kruis en opgestaan het? Hoekom vertel die samelewing hierdie stories oor en oor en oor en oor? Dis asof iets van die Christusverhaal in ons in die mens se DNA ingeplant is. Ons kan dit nie ontsnap nie. Ons dit lyk vir my net asof ons God nie kan ontsnap nie. Ek gaan sommer net vir julle 'n paar voorbeelde noem. Ek gaan ek gaan heel eers begin met Harry Potter. Nou, daar ek weet daar was op 'n stadium groot kontroversie geweest oor Harry Potter, maar ver, vergeet net van of jy nou hou van Harry Potter of nie van hou, hou van Harry Potter nie of nou saamstem of nie. Wat interessant is is Harry Potter se fantasie wat baie baie sterk gaan oor die die geveg tussen lig en donker. En die donderwolke trek saam soos wat die movies aangaan of jy lees die boeke, hoe meer trek die donderwolke saam. Daar's evil evil mense in Harry Potter, maar daar's ook die goeie mense. En daar's die gedienwoordigheid van die bonatuurlike toordery in Harry Potter. Moet jy nie sien as toordery soos wat in die Bybel beskryf word nie. Toordery is eintlik 'n simbool in fantasieverhale van die teenwoordigheid van die bonatuurlike. Dat daar magic in die lig is, dat daar iets meer is as net die materiële wêreld. En dan gebeur die interessante vir my in die heel laaste Harry Potter movie. <clears throat> dan sien ons in die heel laaste of in die hele uh, reeks word Harry Potter natuurlik nou uitgewys as die the one, die een wat gaan eh, wat gaan ehm um, redding bring vir hom en sy vriende. Maar in die heel laaste boek en fliek dan drop die penny vir Harry Potter dat hy besef tot sy skok hy gaan sy lewe moet gee vir goed om te oorwin. En uiteindelik dan gaan hy daar na die die woud toe en daar ontmoet hy vir Voldemort, die groot die groot evil ou. Hy word uh, hy simboliseer eintlik die duiwel en hy face die duiwel daar in Voldemort maak hom dood. En ek sit in die fliekteater en dink ag nee. Harry Potter is dood. Wat wat gaan nou aan? En so 5 of 10 minute later in die fliek, hier word Harry Potter weer lewendig. En toe kom ons agter hy het iets in sy hand gehad. Harry Potter het die Resurrection Stone in sy hand gehad. Uh ek, ek gaan nou net vir die agtergrond van die Resurrection Stone verduidelik nie, maar uh hier sien ons my magies Harry Potter sterf en hy staan op. Hoekom het J.K. Rowling dit belangrik gevind? om dit in te sit. Hoekom hoekom maak hoekom kan ons hierdie storie nie agterlaat nie? Hoekom vertel ons gedurig in ons samelewing dat ehm um, hierdie storie van dood en opstanding, dood en opstanding, dood en opstanding. Ons sien dit in die fliek Thor. Aan die einde van die eerste fliek, dan word hy doodgemaak. En dan staan hy die dood op. Ek wil dis heeltemal 'n heidense fliek. Dis 'n pagan movie. Maar hoekom vertel die kultuur hierdie stories oor en oor? Want daar's iets binne in ons. Daar's iets binne ons wat wat resoneer met hierdie ding van dood. 'n offer om offer te bring vir ander mense en 'n opstanding uh, dat alles uiteindelik goed gaan eindig en en lekker gaan uitwerk. Ehm um, ek uh dieselfde is is waarvan Gladiator en Hen Breiwaard. Uh die opstanding is nou wel daar nie teenwoordig nie. Maar wat interessant is is uh hoe baie mense vir my sê hulle is mal oor Gladiator en Breiwaard en so maar dan kom hulle praat oor die dood van Jesus en sê hulle maar die dood van Jesus is so primitief. Uh, kan ons dit nog regtig glo in 'n wetenskaplike era in 'n moderne tyd? Dan sê ek, hm, maar jy het nou net gesê Gladiator en Braveheart is jou favourite movies. Hoekom dink jy moes uh, William Wallace ster voordat Skotland bevry kon word? Hoekom dink jy moes Maximus ster voordat Rome Rome bevry kon word? Van dood bring lewe. En op 'n diep vlak glo die mens dit. Is dit ingeplant in sy DNA? Maar hy besef nie dat dit die Christus die Christusverhaal is wat eintlik in ons ingeplant is nie. Dis God se beeld wat in ons ingeplant is wat ons nie kan ignoreer nie. En wat maak dit ons soveel ehm um, soveel vind in hierdie hierdie stories. Ek weet nie wie van julle Interstellar gesien het die die fliek Interstellar. Eintlik 'n geweldige filosofiese fliek. Maar Interstellar vra die vraag na verhoudings. Waar kom jy wat is die belangrikheid van, van verhoudings? En waar kom liefde werklik vandaan? Nee, ek gaan vir hulle nie, nie die uh uh verveel met die hele storie nie, maar op 'n stadium in hierdie fliek sit hulle sit 'n klomp wetenskaplike uh, eh, wetenskaplikes in 'n ruimtetuig en hulle praat hulle met mekaar oor wat hulle volgende moet doen. En dan sê die een wetenskaplike vir die res die volgende gaan die aanhaling vir julle lees. Sy sê: So listen to me when I say that love isn't something that we've invented. It's observable, powerful, It has to mean something. Maybe it means something more, something we can't yet understand. Maybe it's some evidence, some artifact of a higher dimension that we can't consciously perceive. I'm drawn across the universe to someone I haven't seen in a decade, who I know is probably dead. Love is the one thing that we've uh, that we're capable of perceiving that transcends the dimensions of time and space. Maybe we should trust that even if we can't understand it yet. Wou, kan jy hoor hoe hierdie persoon vir die ander sê, "Waar kom liefde vandaan?" Wou. Uh, uh dit moet vir ons 'n uh, indikasie wees van een of ander hoër dimensie. Sy sê ons verstaan dit nie, maar miskien moet ons dit vertrou sonder dat ons dit verstaan, want dit is so reëel. Dis waarom Jesus vir ons sê in Johannes 13, as die wêreld sien dat julle mekaar liefhet, sal julle disippels van my is. Jesus sê dat liefde in hierdie wêreld is die broodkrummels in die woud wat ons lei na na waar ons moet wees. Wat ons kan lei na die ware God, na die ware bron van liefde. En oral in flieks sien jy sien jy hierdie hierdie grype na ehm um, na na dat daar meer is en dat ons kan gryp na meer maar dat hulle nie altyd weet presies waar dit vandaan kom nie. En ek en jy uh wat in Christus glo kan die beste ver, uh verklaring gee vir hierdie vir hierdie uh tendens by die mens wat ehm um, wat, wat so wonder oor liefde en waar dit als vandaan kom. Sy sê liefde love transcends the dimensions of time and space. Dis Bybeltaal daai. Trouens dis Johannes taal. Johannes praat so oor liefde. Love transcends the dimensions of time and space. Al wat hulle in fliek nie doen nie, is hulle kop nie hulle koppel net die liefde aan God nie. Hulle mis daai enetjie so bietjie. Die laaste fliek wat ek net wil noem as 'n voorbeeld hiervan <clears throat> is die Dark Knight trilogie. Ehm um, die Batman trilogie, die van julle wat nie gesien het nie, julle moet maar so 'n bietjie meer uitkom in ehm um, die flieks kyk. Maar hierdie Batman uh trilogie, dis 'n <clears throat> kort reeksie flieks van 3. sien jy heeltyd hoe Batman die, die underdog is. Hy's heeltyd die een wat die onderspit delf, maar hy's die een wat die mense regtig help met homself opoffer vir die mense. In die derde fliek dan sien jy hierdie geweldige opoffering wat kom. Hy's hierdie gebroke persoon net soos Jesus heel eerste uh, hy's 'n gebroke mens uh wanneer die fliek begin, hy's hy's half vermink, sy bene is nie lekker nie, hy moet met 'n kierie loop. En dan uh kom hy so 'n bietjie reg en dan uh, trek hy weer sy Batman suit aan. En dan en dan is daar in in Gotham City is daar 'n atoombom wat gaan afgaan. Hy's nou ook daar in deel van die ding en hy soek die atoombom. Hy doen sy bes om hierdie stad te red en om die atoombom te vind sodat die mense hulle lewe kan terugkry. En hy soek en hy offer homself geweldig op en op 'n stadium sê Catwoman vir hom, "Come away with me. Let's escape. You've given these people everything." Dan sê hy, "Not everything. Not yet." Jy kan self antisipeer daar kom 'n groot offer wat hy gaan bring. En uiteindelik kry hy die atoombom en hy vat sy Batmobile en hy dra die atoombom weg van die stad af reg oor die see. En uh jy sien net daar gaan Batman met sy Batmobile met die bom wat onderhang en hy vat hom ver oor die see en daar ontplof die hele ding en sy Batmobile ontplof en Batman is dood. Ek nog, ag nee, net soos Harry Potter. Hy's hy's Batman nou dood. Wat het hier gebeur? En uh, jy kan sien hoe hulle begrafnis wat eintlik interessant was is as hulle begrafnis hou dan die stukkie wat wat uh wat voorgeles word deur ehm um, deur die polisiekommissaris kom uit 'n Tale of Two Cities van Charles Dickens wat 'n Christelike verhaal was. Ek weet nie of julle dit weet nie. En ehm um, maar dan hou hulle begrafnis vir hom en dan begin die roemers. Maar wag, wait a minute. Daai Batmobile se autopilot is reggemaak. Dit beteken dat hy kon die bom uitvat oor die see. Dalk was Batman nie in die in hom gewees nie. Miskien het hy dit oorleef en eindig die fliek net heel laaste sien van die fliek wys hulle net hoe hoe Bruce Wayne of Batman daar sit op op 'n plek in Europa hy het oorleef. Dis asof hy die fliek skets die idee asof hy eintlik opgestaan het. Hy het gesterf, hy het die offer gebring, maar hy het weer opgestaan. En dit dit is so 'n kragtige evangelie boodskap wat eintlik daarin te vind is. En uh Vader Robert Barron is 'n baie eh, mooi evangeliese teoloog, uh, wel 'n katolieke teoloog met 'n mooi evangeliese hart. En hy sê die volgende oor die Batman trilogie. Hy sê we're dealing with an icon of Christ. Met ander woorde 'n beeld, 'n tipe van Christus. We're dealing with an icon of Christ with another representation of the Christ figure. And I think it is so important for the people of the West, many women had forgotten the real Christ, maybe to use a figure like this, such a popular figure in culture, as a way back to the real Lord Jesus Christ. Met ander woorde hy sê, "Jy, as ons met die wêreld werk, as ons met as as ons met mense in die wêreld besig is, as ons met ongelowige mense besig is, dan moet dit dan dan is Batman, dan is die Dark Knight flicks is 'n goeie manier om met hulle te begin praat oor Christus, om hulle uiteindelik te lei na die ware Here Jesus Christus, die een wat histories geleef het en wat opgestaan het uit die dood en wat die Here is oor ons lewens. Ek gaan afsluit met 'n laaste met 'n laaste rede waarom ek glo en dan gaan ons die volgende sessie gaan ons klaarmaak. Ek glo omdat alle wesenlike menslike begeertes die beste aangespreek word deur die bestaan van God. Wat bedoel ek daarmee? Nou ek praat van hierdie ek gaan nou terugkom na daai begeertes in die hakkies toe wat dat, wat jy op jou skerm kon, kon gesien het nou nou. Daar's 'n Katolieke filosoof met die naam van Pieter Kreeft. Hy sê hy redeneer op 'n ernstige filosofiese vlak beredeneer hy die bestaan van God gegrond op die begeertes van die mens. Nou dis 'n baie interessante ene, want mense sê baie keer vir ons man, julle glo net in God omdat julle begeerte het om in God te glo. Uh, dis net vir jou 'n krik. Jy kan nie sonder leef nie. Dis jou eie swakheid wat maak dat jy in God glo. En Kreeft sê, "Woew, woew, woew, woew. Nie so vinnig nie." Hy sê, "Dink 'n bietjie. Hoekom is dit dat die mensdom in die algemeen nog altyd deur die geskiedenis 'n begeerte na God gehad het. Hy het gesê, dink 'n bietjie net aan die lewe. Hy sê vir al ons hoofbegeertes, al ons mens fundamentele begeertes, met ander woorde die goedes wat daar in die hakkie staan, om lief te hê, om te konek met mense, om vreugde te kan hê. Uh die die die die begeerte na God, die ewige lewe, die begeerte na sin en betekenis. Vir al daai begeertes is daar in hierdie wêreld, in hierdie lewe is daar 'n moontlikheid, 'n moontlikheid van vervulling. Het jy die begeerte om lief te hê? Jy het die moontlikheid om iemand lief te hê. Het jy begeerte na na lekker na goeie seks? Daar daar's die moontlikheid dat dit dat jy 'n vervulling kan beleef. Het jy die begeerte na uh na sin en betekenis? Die lewe kan sin en betekenis hê. Hy sê vir elke menslike hoofmenslike begeerte, nie vir sulke stupid goed soos jy weet ek wil 'n Ferrari hê nie. Wel, dit obviously ook. Maar hy sê die, die vir die basic, die mees fundamentele begeertes is daar 'n vervulling. Nou sê hy, geskiedenis die, die geskiedenis en navorsing wys vir ons dat deur die eeue heen het die mensdom in hooftrekke nog altyd die begeerte na God gehad. Hy sê daarom is dit net logies om te dink dan moet vir daai begeerte ook 'n vervulling wees. Met ander woorde, God moet bestaan. Die enigste realiteit wat 'n vervulling daar kan kom wees vir die vir die begeerte na God is God se bestaan self. Hy sê so as daar vervulling is vir al ons begeertes maar nie vir God nie, dan maak die lewe glad nie sin nie. Want hoekom sal daar vir al die ander fundamentele begeertes 'n moontlike vervulling wees? Maar maar nie die begeerte na God. Dit dis eintlik die hoofbegeerte wat die mensdom het. Daarby sê hy nie dat daar nie individue is wat sê dat hulle God nie begeer nie. Dis nie sy punt nie. Hy probeer maar net sê dat in hooftrekker deur die geskiedenis was nog altyd so dat die mens die begeerte het na hierdie dinge. En as hulle die begeerte na hierdie dinge het en hulle kan die vervulling daarvan kry, dan moet God ook bestaan want die mensdom het nog altyd 'n begeerte gehad na God ook. Vriende, ek hoop julle begin sien en verstaan dat daar vir die Christelike geloof 'n baie sterk intellektuele tradisie is. Dat mense kan diep dink oor geloof as jy regtig wil. Weerens geloof alleen, ekskuus, in intellek alleen bring nie nie na God toe nie. Dit bring jou by redelike waarskynlikheid. Dis en dan van daar af kan jy 'n leap of faith maak wat uiteindelik vir jou die volslae sekerheid gaan bring. Maar daar gaan ons volgende keer meer gesels en julle moet 'n lekker week hê. Kom ek bid vir ons saam. En dan sien ons mekaar weer volgende week. Here ons God, weer eens dankie vir u goedheid. Dankie Here dat ons ons breine mag gebruik. Dankie dat u vir ons verstand gegee het. Dankie Here dat u vir ons 'n manier gegee het waarop ons kan cope met die lewe. Met swaar kry, met lyding, En dankie Here dat dat ons weet dat U daar is, dat U met ons is, dat U dat U die pad saam met ons stap, dat U ons uiters liefhet. Dat ons lewe sin maak, dat dit betekenis het en dat dit tel. Ons sê vir dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Tot volgende keer. Mm -hmm.